их детскую улыбку, как свою. Солнце, солнце еще не село. площадка под окном Под радостные крики навстречу я всегда готов Солнце, солнце еще не село Смело, смело, играем смело Пусть до зари Солнце, солнце еще не село Salvation is